نلعب الدقيقة التاسعة الكرة في وسط الميدان شويب يقدم كرة في العمق لنحناح هذا الأخير ووسط ثلث مدافعين يتوغل يسدد في شباك بن موسى وفرحة طبعا أنصار مولودية قسنطينة من خيبة عناصر الشباب هدف جميل يتحمل مسؤوليته كل من صدرات مزياني ونصري وفرحة عناصر مولودية قسنطينة بهذا الهدف الجميل الهدف كان وراءه اللاعب الممتاز نحناح